болып кетіпті ғой короче сағат неше болыпты иә қане шамаменен сағат тоғыз шамаменен онда мен огородымды тазалауға шығамын хоппа хоп хопа хопа хопа оу сенімен сәлемдестім ба айтпақшы сәлемдеспін ғой эй йо амеге сәлемдесосын бүгін тәрсен бұл майнкрафт майнкрафт горячий білем біреуді бүгін енді огородты тазалаймыз бірінші болып о стив жездем дайс асуню торекс не істеді жездем дайсың дәрексіз сан көп барды сандықтың ішінде ара кеті қойылатын жер бар соны аласың ба қане көрейік яқшы кейін өліп кетемін яқшы дәрекс о жезден баласың жезден баласы ойнайсың ба мә жоқ болып жатыр жезден баласысың сен дау кетәсіз бұл жерден іштен bo'shadingiz болды кетейік короче мына затыңнан өзіңе дәрі жұмыс тауып алады айсылар біздің атыз ендігіден былай ғой тазалап алайын қане бұның ярымына гейшер ярымына несі тексерген яқшы әңгімесіне әзірше ұс қатарына егіп тұра берейік че там мына қызылға бар бермейсіз қана охотланып алайық крипер тақау тұрыпты анда болды жездеңді айсікіттей тоқтап тұрарсыз қане қаққа барсақ екен иә бірінші құяшқа барамыз құяшқа тауға фермерлік қыла берсін ойнап ба жүре бер ойнап Көпаң баласы жоқ бұл ә. Неққа ке, папаңның баласы ке. Керечи. Жаным ауырды. Сіз үшерді партылар. <gasps> өліп қалдық болды короче құтылдық қой бір монстрден бірақ бір эндер пиол кетті короче жездемді айсына барып қайтайық жездемді айсы болды аламамында. мында алдым тағы жақсы болып кеттің короче жездемді айсы болғаннан кейін сен басқа сатамын болған қосылысып қане мініп алайық ой ұшып көп уақытта барады енді ол че там маған не болды құяшқа келдік пе дәру ә, бүгін не сандықлар ә, ә, біздер қай жердеміз анықлау e, dawaj wyśmianie lamsunę. О, Че там зілі бір ағаш керек бұған. Екеу, екеу екен. Оның бәрін алайық бір аталы бір қосып. Че там енді бұл жерде вижуаня қылып кітте болса да жасап қалуымыз керек себебі э, теректен мына ұрығына болайын терең тәмір ұрған терек кім кім кім болды болды болды болды болды болды алдық алдық екеуін алдық біреу емес енді маған керек нәрселер верстак керек шетте тұрған че дым қолай соқ қалды тоғайыңның баласы сіздер тастық аламыз енді былай қыламыз да siihen а жер алайық мына жақтан папаңның баласы мынау ух болды уф құдайға шүкір қытай сырттан тірі қалдық че там енді тас керек енді арқайын ала беремін енді тасыл кирка керек кейін алу керек болды короче мына жерлерді тазалап шығайық проталбыры мына жерге мына бір тасты қоямыз сынық тас лаваның аяғына еді а болды болды түсін түсін түсін кәлләмге келді мені енді anında kelleki kelle. Nima ketdi Buz bulduk. Yipok istedi. buldu istedi istedi istedi. сіздерді taslı кирка бар еді ғой Короче, болды. Ар жаққа барып қайту керек. Ар жақтағы сандықта не бар екенін білу керек. Енді барамыз әзір. Көп тас жинадық. Киркада сынып еді бағана. құяшта не бар деп ойлайсыз құяшта гөр сатам жоқ давай короче ана жерге барып алайық осындайды қойып ала бермау горячий сізге тағы бір айтатын гәпім бар или бұдан кейін жерге қайта алсақ айға барамыз құдайға шүкір келдік тоғыла осы осы зат үшін сонша ұзақтан келдім ба сонда киркамен аламыз тасылар жерлер керек болып қалады біздерге Короче, бұл көріп көретін болсаңыз, әлбетте осы видеоға кемінде жиырма лайк жинап бересіз. Әлбетте алты подписчигі бар адам жиырма лайк жинай алмай ма? Тағы, блядым, сіз жетті қалды бірақ. Суды қақтан аламыз енді біздер қышты су не қылады жаңа өсірдік көрдіңіз короче қазір видео осындай өжім ана жетті короче болды короче таш таш